Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dance music. Yeah, yeah. Stop. Yeah, yeah. خلينا الصحبة. بدينا مع بعض بفوكس بوكس والآن الخيانة صارت بنص من ورانا أعطيتنا دارت فينا كأنك fox بدينا مع بعض ب Fox Box. والآن الخيانة صارت بنص من ورانا أعطيتنا بوكس والآن غدرت فينا كأنك فوكس تذكر لما كنا نلعب حديدة لكن الحين صار بيننا حدود أنت فراقتنا الحقيقة كنا أعداء بثلثات السوق طبعا ما حد يهتم الهاك حقك ما ادري حرفيا يعني سوينا ديسك كامل وتعبنا عليه عشان ايش <laughs> عشان زبالنا خالنا زبالة خالنا بدينا مع بعض ب Fox Box. والآن الخيانة صارت بنص من ورانا أعطيتنا بوكس والآن غدرت فينا كأنك fox بدينا مع بعض ب Fox Box. والآن الخيانة صارت بنص من ورانا علينا كأنك شبر مسوي يتجسس ويسمع الكلام هو يخمن ويسوي أفلام صل سلك كشاحن زي زعولة السنة هذه يجيب لك حساسية وآلام تقول خاين ما شفت لأنه ممكن يفصل سلك الشاحن بالبكاء والله <laughs> بدينا مع بعض ب Fox Box. والآن الخيانة صارت بنص من ورانا أعطيتنا بوكس والآن غدرت فينا كأنك fox بدينا مع بعض ب Fox Box. والآن الخيانة صارت بنص من ورانا علينا كأنك شبر النحل هذه مرة آخر مرة قصدي إني أشوفك مرة ثانية يلي مقصود مرة أشوفك من وجهي آه بس أنا انقلع